काका जी सास सुमर उमर दे बचे सैतालीस काल उमर में दे थ्री ईयर्स लेटर काका जी सास सुमर उमर दे बचे सैतालीस काल उमर में दे आफ्टर फाइव ईयर काका सास सुमर उमर दे बचे सैतालीस काल काका संग चल रहे सारा उम्र जाती गिनो ना बचे زه پښتون یم او د پښتون یوه خبرې